Bueno, acabamos de salir del, Museo Arqueológico de Almería y hemos visto una exposición de mujeres de la historia hechas en plastilina. Mujeres de la plasti de historia, se llama la exposición. Está hasta, el 13 de febrero, pero vamos, que <clears throat> os recomiendo que la veáis si estáis en Almería y, os llega. No, hasta el 13 de febrero, no, hasta el 13 de marzo, ¿no? Ponía. Eh, bueno, pues eso, que si estáis en Almería y queréis ver la exposición de, esta calle de Mujeres de la Historia en Plastilina, que en el Museo Arqueológico es gratuita y que vengáis cuando queráis. Por aquí os dejo las imágenes para que veáis qué chula de lo que estoy hablando. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast I'm never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast